बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु आज अपना चालीसवा जन्मदिन मनाने जा रही है इस खास मौके को वो अपने पति के साथ स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं बिपाशा के जन्मदिन की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है बॉलीवुड स्टार्स में कैट फाइट अक्सर देखी जाती है और ये लड़ाई भी सालों तक चलती है ऐसे ही कुछ बिपाशा बासु और करीना कपूर के बीच हुआ था करीना कपूर और बिपाशा के बीच पूरी तरह का झगड़ा हो गया था और फिर दोनों ने कभी साथ में काम न करने की कसम खा ली थी